upotrebite znak za manje ili za veće u ovoj zagradi, da bi sledeći iskaz bio tačan. Od nas u stvari traži da odredimo da li je 45,675 veće ili manje od 45,645. Hajde da pogledamo svaki od ovih brojeva. Napisat ću ih jedan iznad drugog. Prvi broj je 45, i 675 hiljadnina. A drugi broj je 45 i 645 hiljadnina. Kada sve dobro pogledate, jedino u čemu se ovi brojevi razlikuju je mesto za stotinke. Mesto za stotinke. Ovde imamo 7 stotinki, a ovde imamo 4 stotinke. Sve ostalo je isto, tako da će ovaj broj biti veći. Ovaj broj je veći od 45,645 ili od 45 i 645 hiljadnina. Samo da zapišem to, da znamo šta radimo. 45 i 675 hiljadnina ili 45,675 je definitivno veće od 45,645 ili 45 i 645 hiljadnina.